مادو طبعا حلويات مادو اطيب حلويات على شاطئ سامسون حلويات كلش طيبه كلها بالفستق والجوز والايس كريم وعندهم الشاي الطيب الف عافيه تمام حلويات مليانه فستق I need to play this one. What? Always. Always. Four. Uh, six. Up, out. Yeah. Up. Ah, Up. It's four. Four. Ice cream. Three. of this. Ice cream one. Ice cream. One bir dilim. اجت الحلويات المفضلة عندي عيني حلويات التركية أطيب حلويات سامسونج تاكل الحلويات من الأهالي والله على البحر منظر جميل هاي الكفتريات الحلوة على هالمنظر الجميل والبحر تشوفه وانواع الحلويات طيبه كلش الف عافيه تمام طبعا حلويات مليانه فستق عيني ويا هذا الشاي التركي طعم كلش طيب وألف عافية دائما الاماكن اجمل بس لا تنسون سبسكرايب تفجير الجرس حنقوم بوصل والقناة والشجر